tut hier weh und geht dann da so herum und zieht dann hier okay. drauf. Ein ziehender Schmerz ja, ist das. Genau. So jetzt nicht, aber mhm. wenn jetzt noch hier Druck Mit dazu Druck. kommt. Mhm. Es gibt mehrere Distorsionen im Gewebe und ähm, da muss man manchmal anders ran. Aber jetzt hier in Ihrem Fall ist das was, was Sie für sich unterstützend machen können. Okay, jetzt haben wir Stirn und Nase in einer Ebene horizontal. Das Faszien-Distorsionsmodell, kurz FDM, ist eine medizinische Sichtweise zur Behandlung von unterschiedlichen Beschwerden. Es stützt sich zu großen Teilen auf die Bedeutung der Beobachtung und Kommunikation mit dem Patienten. Die Faszie ist das Bindegewebe im Körper. Ähm, die Distorsion beschreibt eine Veränderung dieses Bindegewebes, eine Verrenkung, ein Auseinanderweichen von Bindegewebsfasern zum Beispiel. Die Faszienbahnen durchziehen und umspannen den gesamten Organismus wie ein Spinnennetz. Durch sie wird unser Körper zusammengehalten und koordiniert. Okay. Ja. Und auch da, und da, da, hinten. Da hinten. Da. Gut. Gut, bitte. Dann kommen Sie mal auf die Behandlungsliege. Also Faszien ist letztendlich der Überbegriff für alles, was den Menschen den Körper zusammenhält. Und das ist eine sehr derbe, feste Struktur, die aber wiederum sehr geschmeidig und auch gleiten kann. Wir verstehen das Fasziensystem als ein eigenes Organsystem. Ich nehme mit diesem Organ meine Schmerzen wahr. Das ist das Weiße auf dem Kotelett, das, was man eigentlich abmachen möchte, bevor das Ding in die Pfanne kommt. Die Faszien sind nach unserer Vorstellung verklebt oder verdreht oder verformt und wir formen die meistens mit unseren Händen, manchmal auch mit kleinen Geräten wieder zurück. Ein Beispiel für die Bedeutung von Faszienverdrehungen liefert Christopher Mock der nach einem akuten Trauma stationär aufgenommen wurde. Eine Operation schien aus herkömmlicher Sicht unausweichlich. Ich habe so einen Blumenkübel versucht ähm, zu verrücken und am nächsten Tag war ich einfach äh, komplett out of order. Es ging nichts mehr und ich musste halt eben ins Krankenhaus. Schmerzhaft irgendwas? Nein. Gut. Bein kommt langsam runter. Da kam halt eben dann bei raus, dass äh, man wahrscheinlich operieren müsste. Also ich bekomme zum Beispiel immer wieder Patienten zugewiesen zur Zweitmeinung, die nach Operationen nicht wirklich gut geworden sind. Und dann höre ich mir nochmal genau an, welche Beschwerden die Patienten vor der OP hatten und welche sie jetzt haben und sehe, dass es exakt die gleichen sind und die Operation an dieser Art der Beschwerden absolut gar nichts geändert hat. Ein FDM-Therapeut behandelte Christopher Mock direkt im Krankenhaus. Über zehn Tage lang kam er täglich und behandelte seinen Rücken mit FDM-Handgriffen. Er hat halt eben den, den ganzen Lendenwirbelbereich abgefahren. Da gibt es so eine Bänder, die man halt eben da behandelt. Dann gibt es Punkte, die man behandelt. Und nach zehn Tagen konnte ich entlassen werden aus dem Krankenhaus, ohne Operation. Wenn man dort mit einem einfachen Handgriff dann das Problem löst, dann ist es, dann kommt man, wird man schnell zum Wunderdoktor, würde ich mal sagen, obwohl es handfeste Arbeit ist. Das Fasten-Distorsionsmodell ist äh, auf alle Beschwerden übertragbar und anwendbar. Also die absolute Domäne, würde ich sagen, ist der Bewegungsapparat. Rücken, Knie, Füße, Schultern. Heute wird das Faszien-Distorsionsmodell auch im Sport verwendet, weil es Immobilisierung negiert und Medikamente reduziert. Also eines der prominentesten Beispiele ist vielleicht die deutsche Fußballnationalmannschaft. Man wundert sich ja immer, warum die Menschen so schnell wieder aufstehen nach einer Verletzung, Verdrehung. Läufer, Triathleten, Handballer, Fußballer, also diese ganzen Mannschaftssportler, aber auch Individualsportler, die kommen mit diesen Fasziendistorsionen. Zumindest erkenne ich sie als solche und kann sie eben entsprechend behandeln. Und die Sportler in der Regel eben viel schneller wieder in den Sportbetrieb integrieren, als das mit den schulmedizinischen Methoden, mit längerer Ruhestellung und so weiter in der Regel klappt. Die Begründung des Faszien-Distorsionsmodells erfolgte durch Dr. Stephen Typaldos, einem amerikanischen Osteopathen. Er war unzufrieden mit seinen Behandlungen, mit den herkömmlichen medizinischen Modellen. Er konnte seinen Patienten nicht so gut helfen, wie er wollte. Und dann hat er einmal eine Patientin gefragt, was er machen soll gegen ihre Beschwerden. Und die Patientin hat ihm gesagt, naja, vielleicht können Sie da mit dem Finger drauf drücken. Und dann hat er mit dem Finger drauf gedrückt und die Patientin hat gesagt, ja, das ist gut. Und dann hat er wieder gefragt, was soll ich jetzt machen? Und dann hat die Patientin gesagt, vielleicht können Sie mit dem Finger da weiter hinauffahren entlang meines Rückens. Und er hat dann nach ihrer Anweisung das so umgesetzt, ähm, bis er mit seinem Finger oben am Schädel angekommen ist und dann hat er sie wieder gefragt, was ist jetzt, was, was mache ich jetzt? Und die Patientin hat gesagt, jetzt passt's, jetzt ist es gut, ja, meine Beschwerden sind weg. Gut, dann testen wir noch einmal nach. Wie ist das jetzt mit dem Zehenspitzen? Erfunden hat das Ganze oder entwickelt hat das Ganze Steven Tibaldo, ein amerikanischer Osteopath und Notfallmediziner, der von 1991 an beobachtet hat, dass Patienten ganz genau beschreiben können, wo ihre Schmerzen sind, wie sich die Schmerzen anfühlen, wie sich die Schmerzen entwickeln, beziehungsweise auch mit bestimmten Gesten genau lokalisieren können, wo die Schmerzen sind im Körper. Mir als Behandler hat es extrem geholfen, eine andere, positivere, optimistischere Vorstellung von diesen Beschwerden zu bekommen, weil mich die in den anderen Ausbildungen vermittelten Vorstellungen immer deprimiert haben. Entweder waren die Konzepte zu pessimistisch, Abnützung, Abrieb, Verfall. Ja. Das Faszinationsmodell selbst ist so einfach, dass man eigentlich von Anfang an Zeit für den Patienten hat. Und das hat mein persönliches Leben deutlich bereichert und erleichtert. Ja, ja gut. Ja. Ganz hinaufschauen zur Decke. Wie ist das? Besser, aber Besser. ich spüre auch sehr stark. Okay, wir sehen, dass die Nase... Die Patienten und die, und die Behandler sind eigentlich auf selber Ebene. Jeder Patient, der hier bei der Tür reinkommt, ist mein Lehrmeister. Ist es richtig gut oder ist noch ein bisschen was? kann da jetzt nichts lokalisieren. Das äh, Fasziendistorsionsmodell unterscheidet sich darin grundlegend, dass es den Stellenwert des Einzelnen ziemlich erhöht, dass es kein Normal gibt oder kein Richtig gibt in dem Sinne, sondern nur das Richtig und das Normal des einzelnen Patienten. Tut das weh? Da? Und es ist wichtig, dass ich wirklich nur auf den Schmerz, den Sie kennen, sind. Sie dürfen den Kopf gerne bewegen dabei, schön langsam. Um eine qualitativ hochwertige Behandlung und Ausbildung zu gewährleisten, gibt es die Europäische FDM Association, kurz EFDMA. Mit etwa 500 Mitgliedern ist der Verein in vielen europäischen Ländern vertreten. Der Verein wurde 2006 gegründet mit sieben Teilnehmern oder sieben Mitgliedern. Unser Ziel ist es, dieses Faszien-Distorsionsmodell zu verbreiten, bekannt zu machen, äh, die Ausbildung dazu zu regeln, eine Qualitätssicherung auch im Bereich der Ausbildung einzuführen. Inzwischen wird das FDM in Japan, Afrika, den USA, Russland und Europa eingesetzt. Viele Patienten kommen ja nach einem langen Leidensweg zu uns und die Vision wäre die, dass Patienten beispielsweise mit einem akut verstauchten Knöchel direkt eine FDM-Behandlung erhalten. Letztendlich möchten wir natürlich das Fasziendistorsionsmodell in der Medizin etablieren. Somit muss man äh, klar formulieren, dass das Ziel der europäischen FDM-Gesellschaft das ist, dass sie nicht mehr notwendig ist und äh, sich irgendwann mal abschaffen muss, weil ohnehin das schon jeder Student lernt. Qualifizierte FDM-Therapeuten und weitere Informationen zum Faszien-Distorsionsmodell finden Sie auf unserer Internetseite fdm-europe.com.